Seguimos aquí encontrándonos con gente, con amigos. Ahora estamos con Lola. Lola, ¿de qué entidad vienes? Pues vengo representando a Fundación Axis. Somos una entidad que estamos, tenemos nuestro local principal en la Vega de San José y bueno, pues que estamos aquí pues porque también estamos trabajando por favorecer la accesibilidad pues de todas aquellas personas pues que por distintos motivos sociales o personales o económicos pues están, tienen el riesgo pues de, no poder acceder, disfrutar pues, de las oportunidades que hoy se nos ofrece. Y tengo entendido que ATSI es una entidad con mucho tiempo. ¿Podrías decirnos desde cuándo lleva la, la entidad trabajando por las personas más desfavorecidas? Pues sí, son ya más de 20 años que vamos haciendo este trabajo. Y bueno, pues a lo largo de los años hemos ido diversificándonos con los grupos de personas, colectivos con los que trabajamos, pues también a razón pues, de la propia evolución social y de las necesidades pues, que van surgiendo pues, eso, tan, en el ámbito social. ¿Crees que la accesibilidad es un tema fundamental a trabajar, de concienciación, que es importante que el resto de ciudadanos estemos eh, ...enterado enterados de cuáles es la dificultad de accesibilidad que viven algunas personas. Sí, porque digamos que eh, la accesibilidad como mm, factor, realidad que favorece la integración y una integración que creemos mm, que tiene que ser plena, pasa no solo por la propia persona que vive afectada, ¿no? por la X eh, situación que, por la que pase, sino que pasa por el conjunto de, de la población, el conjunto de la ciudadanía, no es un esfuerzo de ellos, sino es un esfuerzo de todos, ¿no? incluso no es integración, sino se trata de un camino de inclusión, ¿no? la accesibilidad hacia la inclusión. Con este mensaje de integración, de comunidad, de que todos somos protagonistas de que esa accesibilidad sea posible, nos quedamos y le damos las gracias a Lola. También gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí.